mana bu qiziq narsa hozir ko'rsataman Unboxing vaqtida noutbukni ochganimda bekorga xursand bo'lganim yo'q. Anime Matrixli noutbukni anchadan beri kutayotgan edim va nihoyat u bizgacha ham yetib keldi. Anime Matrix nimaligini esa video oxirida aytib, ko'rsatib, tushuntirib beraman. Xullas, salom. bu texnoplovning obzorlar rubrikasi man faris abduraimovman ko'rib turganingizdek bu obzordan biz sadini haydadik ya'ni chopdik shuning uchun sadi o'zingni bosib ol nima san bosib olaman hozir check har doimgidek dizaynidan boshlasak juda ham ixcham razmer olib yurishga qulay mat qoplanma yoqimli mat qoplanma dinamiklar joylashuvi veb kamera joylashuvi mikrofon o'rnatilgan joy hammasi o'ylanib chiroyli joylashtirilgan xuddi biz bundan oldin abzor qilgan mana bu noutbukdek portlari haqida gapirsam bu yerda ikkita usb type a ikkita usb type c bitta mini jack bitta hdmi port bitta sd uchun port bitta oddiy quvvatlanish porti va deyarli hamma noutbuklarda bo'ladigan Kensington Security Slot. Agarda kimdir Kensington Security Slot nima uchun kerakligini bilmasa, Nano Uzbek Instagram sahifasiga kirib, bilib olsangiz bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, notebook chiroyli. Dizayniga hech qanday savollarim yo'q. Ko'rsatkichlari va eng muhim narsasi displeydan tashqari menga eng yoqqan narsasi bu notebook razmeri. U juda ham ixcham. Boya ham aytib o'tdim, bu notebook olib yurishga juda ham qulay, ayniqsa menga o'xshagan freelancerlarga. Bilasiz, Samarqandga tez-tez borib turaman va olib yurishga qulay noutbuk men uchun juda ham muhim. Xo'sh, noutbukning yana bir jihati uning 180 gradusga ochilishi. Lekin bu jihati menga qiziq emas, chunki men bunaqa ochib bu bu gradusda ochib ishlatmayman va bunaqa ochib ishlatadigan odamlarni ham tanimayman. Ishlayapman. Rostdan ham shunaqa qilib ishlash yoqadimi sizga? Albatta. xullas ko'rganingizdek shunaqa qilib ishlatadigan odamlar ham bor ekan sizdachi sizda ham shunaqa g'alati tanishlar bormi izohlarda yozib qoldiring. Oldin biz abzor qilgan ROG, ya'ni ROG noutbuklarini olib yurishga noqulayligini kattaligi bilan bog'laydigan bo'lsak, bu yerda, ya'ni ROG Zephyrus M16 da bunaqa kamchilik yo'q va bu noutbuk ishlab chiqarish kuchi, tezkorlik va olib yurishga qulaylik balansi deb aytsa bo'ladi. Bu yerda Intel Core i9 ning 13-avlodi, ya'ni 13900H turibdi. Bu degani sizda Intelning eng oxirgi, eng so'nggi avlod protsessori bor. Videokarta ham eng kuchlisi, ya'ni Nvidia GeForce RTX 4090. Эх, блядь. Всё, что нужно для счастья. Albatta testlar ham esimizdan chiqqani yo'q. Natijalari esa ekranlaringizda. RAM xotiraga keladigan bo'lsak, ROG Zephyrus M16 larda 64 gigabaytgacha ram xotira bo'lishi mumkin bizda esa 32 GB. Notebook xotirasi esa xo'sh bu yerda 2 terabaytlik ssd xotira mavjud juda tez ishlab chiqarish kuchi ko'p думаю если решусь путешествовать то можно будет взять этот ноутбук макбукcha макбук Ну, чувак, здесь RTX 4090. Hattoki o'zimning noutbukim, ya'ni M2 protsessorda ishlaydigan 13 dyuymlik MacBook Pro bilan solishtirganda ham albatta videokartani inobatga olmagan holda nano review saytiga asoslanadigan bo'lsak ustunlik rog zephyrus m16 tomonda hammasini skrinlarda ko'rishingiz mumkin yoki nano review saytiga o'zingiz kirib solishtirishingiz ham mumkin ты чё колдун ko'rib turganingizdek hech kim hech kimni chopib yubormadi chopib yubormaydi ham bu shunchaki hazil edi albatta man videolarni davom ettiraman o'zi qachondir faris sizlarga sayti chopildi desa ishonmanglar sovutish tizimiga keladigan bo'lsak mana shu yupqa korpusda haroratni sovuqroq ushlab turish uchun bu yerda butun korpusni maydonida radiatorlar o'rnatilgan undan tashqari esa ichida 3 ta ventilyator o'rnatilgan bu kuchli kompyuter ko'p ish qiladi va katta miqdordagi ishni qiladi masalan E, og'ir o'yinlarni o'ynay olganingiz uchun bunga aktiv sovutish tizimi kerak agarda bu yerda oddiy noutbuklarni sovutish tizimi o'rnatilganda u o'z ishini to'g'ri bajara olmas edi chunki qiyin uni haroratlar bilan ishlash qiyin sovutish tizimining bu yerda 3 xil rejimi bor silent performance va eng kuchlisi turbo Endi qaysi rejimni qachon yoqishni o'zingiz juda ham ham yaxshi tushuntirgan bo'lsangiz kerak. Silent rejimi shu shunchaki ofis ishlarini qilib o'tirganingizda va uncha ko'p kuch kerak bo'lmaganda yoqasiz va kompyuter ja uncha ko'p shovqinni chiqarmaydi o'tiradi. performance sal qiyinroq vazifalar uchun turbo esa albatta o'yin o'ynayotganingizda kerak bo'ladi va eng asosiysi mana hop sovutish tizimlari ventilyatorlari bor u yoq bu yoq bu yerda undan tashqari esa suyuq metall o'rnatilgan ya'ni u oddiy termopastaga qaraganda mana shu detallarni kompyuterning detallarini 13 gradus sovuqroq ushlab turgani yordam beradi endi displey haqida gapirsam displey ana endi qiziqroq tarafga yetib keldik siz ko'zingizga ko'rinadigan tarafga yetib keldik displey bu yerda 15 dyumlik displey va unda ROG Nebula HDR tizimi o'rnatilgan Xo'p, bu yerdagi Nebula HDR displeyi borku ana shu mini led texnologiyasini ishlatadi mini led texnologiyasi nima degani u ips va oled texnologiyaning eng yaxshi taraflarini o'z ichida birlashtiradi va undan tashqari ana shu mini led texnologiyasi ishlatilgani uchun u oled ekranlarga qaraganda yorug'roq yorug'roq deganimda nimani nazarda tutyapman bir kvadrat metrga 1100 1200 kandel kandel bu displey yorug'ligini o'lchash uchun maxsus ko'rsatkich undan ham aniqroq qilib tushuntirib berishim uchun agarda mana masalan hech bo'lmasa 700-800 kandel bor bo'lsa displeyda va ana shu displeyni quyoshni tagida ishlatsangiz hech qanday muammo paydo bo'lmaydi ya'ni quyoshni tagida bemalol ishlatib o'tirasiz bu yerda esa 1100-1200 kandel agar mana masalan boshqa matritsalar faqat o'yin uchun mo'ljallangan bo'lsa masalan va matritsalar ips matritsada siz xohlagan ishingizni qilishingiz mumkin masalan nafaqat o'yin o'ynash hattoki montajda kadrlarni bo'yashingiz ham mumkin va ranglar sizga to'g'ri kelib chiqadi undan tashqari esa aytganimdek o'yin uchun ham bu to'g'ri kelaveradi chunki bu yerda intel core i to'qqiz o'n uchinchi avlod undan tashqari esa nvidia geforce rtx qirq to'qson video kartasi o'rnatilgan displeyni yangilanish tezligi ikki yuz qirq gerts ha ikki yuz qirq gerts fariza aytgandek agarda bu kompyuter macbookdek turganida bo'lmasam o'ylamasdan macbook o'rniga mana shu kompyuterni olib yuborgan bo'lar edi hattoki man ham ana shu ekranning aytgancha javob berish vaqti esa 3 millisoniya bu csgoga o'xshagan o'yinlarda juda ham muhim endi anime matrix haqida aytib bersam shuni aytib bermoqchimiding mana bu korpusda joylashgan sizga ko'rinayotgan svetodiodli displeyning nomi anime matrix bu displeyda siz armory create dasturi orqali o'tgan obzorda aytib bergan edik u asusning maxsus bir dasturi xullas ana shu dastur yordamida siz istalgan bitta rasmingizni ana shu displeyga o'rnatib qo'ysangiz bo'ladi yo rasm bo'lishi ham shart emas animatsiya ham bo'lishi mumkin o'ynab turadi yoki masalan u bu tashkilotning vakili bo'lsangiz logotipingizni o'rnatib qo'ysangiz bo'ladi qayerdan kafelada ishlab o'tirmasangiz ham hamma qaysi tashkilotdan ekanligingizni ko'rib turishadi ha aytgancha asus rog zephyrus m 16 ning anime matrix lik va anime matrix siz versiyalari ham mavjud shuning uchun sotib olayotganingizda e, so'rab qo'yish esingizdan chiqmasin anime matrix bormi yoki yo'qmi keyin yana bizani ayblab o'tirmanglar raqamlarchi hamma narsani aytib berdingiz har doimgidek narxni aytmadingiz deb urushgani shoshmanglar o'zi har doim narxni aytamiz shunchaki ko'pchilik videolarni oxirigacha ko'rmaydi <laughs> xullas ushbu noutbukning narxi mana shuncha osh porsiyalarining narxiga to'g'ri keladi fariz bekorga macbookday turganda olardim demadida qimmatroq makbukka qaraganda xullas mana shunaqa gaplar texnoshpozlar noutbuk haqida qanday fikrga egasiz yoqdimi yoki yo'qmi javoblaringizni izohlarda kutamiz hamma izohlarni o'qiymiz har doim siz esa texnoplov kanal dedingiz videoga layk bosib kanalga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin agarda video ja yoqqan bo'lsa do'stlaringizga ham yuborib qo'ying keyingi videolarda ko'rishguncha xayr backstage agarda ichida oddiy noutbuklardagi sovutish tizimi bo'lganda odamga qarab turibsiz u mana shu yerda joylashgan lekin ya ya buni qo'shmanglar qo'shmanglar agarda kimdir kimdir men esa hozir kim o'zini bosib olish kerak ekanligini aniqlashtirib kelaman faris